Ақырып кезде мен мынау президенттік талапкерлікке қойып жатып айтқан сөздерімдің тегерегінде артырды талаштар артырды пікірлер пайда болды ошылардың бірі, маға мындай бір ойландырған суроолордун бірі, сен бізді исламдаштыргың келип атабы сен бізге ислам динин жайып таңуулагың келип атабы сен бізге мұсылманшылықты таңуулагың келип атабы деген сымал суроолор келе баштады Чынын айтса мен артырды сұрауларды күткен бірақ бұл сұраулар маған өзгөчө таасир калтырууда Егер де биз альхамдулилля мусулманбыз деген аллах субханаху ва ақиқат динин адам затына жеткіру өзіміздің миссиябыз деп білген адамдар біз түндік америкаға түштік америкаға бұрбордық африкаға қытайға қой эле россияға таратып жатқан болгонубузда бұл сөздөр адилеттүү болмақ біз христиан дүниөсүбүз сіздер бізге келіп өзүңөрдүн ислам диниңиздерди таңулап жатасыңар бізге өзүңөрдүн диниңерди киргизгиңер келіп атат десе мен түшүнөт элем. ооба біз жат бөтөн цивилизацияға бөтөн динге барып өзүбүздүн динибизди талқылап атабыз жана аны таңулап атабыз го деп ойлонуп қалмақпын бирок биз мұсулман мусулман біз ғо. Біз тарыхта мусулман елі катары танылған калкпыз Бізді эч кім жапайы деген емес. Бізді эч кім буддист деген емес. Бізді эч кім христиан деген емес. Қайсы ғана жакынкы жана ортоңку тарықты барақтағандар болса бізді мұсылман елі деп біледі кім қантип дабдырағанына қарабай біздің ата бабаларымыз мұсылман болған біз өзіміздің елімізге дин жайған жоқпыз біз болғаны дінінің алдындағы жауапкершілігін біз. болғаны біз еліміздің есіне салып жатабыз айланайындар биз мусулман элибиз биз аллахтын бар экендигине ишенген элбиз анын жалгыз экендигине ишенген элбиз анын өкүмдөрү менен жашап келген элбиз анын өкүмдөрүнөн адашып калып каарына калбайлы колубуздан келген бүт мүмкүнчүлүктү жумшап өз жерибизде өз элибизде өз мекенибизде өз динибиз менен жашайлы деп чакырык таштадык ким капыр Kim бізде қапыр, Kim біздің sözümüzді оғыр алды? Kim біздің sözümüzді meysi көтермей атады? Kim başka динден gelip düşünmey атады мұны? Бардығыз, алхамдулилля, мұсылманбыз. Бардығыз, төрілсек азан ұққанбыз. Үйленгенде неке қидырғанбыз. Иншаллах, Раббузға кете тұрған болсақ, кепін эмнеге мына ушул аралыкта кылымдар бою жашап келген динибизди бүгін келіп, өн кабыл қылып қалдық. дуа кылып келбедикпи аллахым бизге дин менен жашаган адилеттүүлүктү орноткон сенин диниңди бизге жеткирген башкаруучу бер деп дуа қылған жоқ белек же бұл дуаларымыз жалған беле эмнеге адыр эки жүздүүлүк қылып жатабыз кана дин жеткиргендер қана ислам діні заманбап дин ислам діні бізді екі дүние бақтылы береді деген қана біздің даватшы бір туғандарымыз сабақтарында отырып өңгіреп илачыбыз қана эмнеге аллах тааланын динин жашообузга киргизели ақырын ақырын легалдуу эле талаада эч ким менен мындай бир тирешүү жок эч ким менен болғаны легалдуу талада саясий майданда өзүбүздүн да мусулмандык талаптарыбызды киргизели жашообузга бирөө бизге муну тоскоолдук кылган жок туугандар аллах субханаху таала мен эч бир коомду өзгөртпөйм ал коом өзүндөгүнү өзгөртпөйт дегенинен улам демек өзгөртүүчү аллах экен келиңиздер биз да өзгөрөлү келиңиздер аллахыбыздын мыйзамдарын көтөрүшүбүзчө мүмкүнчүлүгүбүз болушунча акырын акырын расмий билік менен чогуу жашообузга киргизгенди үйрөнөлү талап кылалы жана бул мүмкүн бүгүнкү күндө деп чыкканда жок эч ким эмнеге же бул сөздөр бүткөндөн кийин кайра сайрап чыгабызбы аллахым бизге динибизди бер деп мүмкүнчүлүк берилип атканда балким колдойбуз балким аллахыбыздың алдында өзіміздің шыншыл екендігіміз үшін болса дағы ойланып көрелік мәселе менде емес туғандар мәселе ар бір мұсылмандың шыншылдығында ар бір мұсылмандың садақатында ошондуктан балким мен ушул заман талабына жооп бергени чыктым дегеним сиздердин дубаңыздарга жооп берілет дегенімдер ким өзінің келешегін өзі тандайды. мен сұранарым сұрағандарға түсіндіріңіздер біз башқа елге дін жеткізіп отқан жоқпыз біз башқа елге келіп таңулап отқан жоқпыз ата бабаларымыз мұсылман болып ынтызар болып мұхаббаты жалындап күйген дінін ескертіп атабыз болғаны ушул алла сіздерге разы болсын